je gharama yako ya kutengeneza posta moja ni bei gani na vipi kuhusu logo package design motion graphics video editing pamoja na video shooting unachaji vipi huduma zako ni swali ambalo limekuwa nikiulizwa na limekuwa na mjadala mkubwa sana katika platform mbalimbali na kila mtu amekuwa na perception zake wacha leo tuzungumze kuhusiana na swala hilo naitwa joel kadaga creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video zote zinazohusiana na masuala ya creative pamoja na filmmaking huwa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza kila kitu kinachohusiana na topic hizo, lakini bila kusahau masuala ya teknolojia. Uh, swala la price ni namna gani niweze kuchaji huduma zangu ni topic ambayo ni very interesting na nimekuwa nikiona imekuwa na mjadala mpana sana na watu wengi wamekuwa wakitoa maoni yao na wengi wa kila mmoja akiona iko sahihi upande wake nataka nishee nawe mambo machache ambayo kwa namna moja ama nyingine anaweza kukusaidia wewe kutoka kwenye kile ambacho ulikuwa unaamini na kukusaidia wewe kubadilisha karia yako na kufanya aidha ikulipe zaidi au uweze kuboresha zaidi service kwa watu ambao unawapa huduma mimi binafsi huwa nasema kwamba kama designer jitahidi kuchaji bei kubwa kati utakavyoweza kwa sababu unapokuwa designer ni dhahiri ya kwamba umeshawekeza pesa na muda wako mwingi kwa ajili ya kujifunza na umesacrifice kila kitu kuweza kufanya au kufanya kuwa designer ukulala kuna wakati kuna wakati ulitumia pesa yako ambao ni akiba kuna wakati ulipitia changamoto nyingi za kuinvesti kwenye vifaa ambavyo unavitumia katika kazi zako za design so kwa nini usichaji bei kubwa kwa hiyo unayo haki ya kuchaji bei kubwa kadi unavyoweza au kadi unavyotaka ili kuhakikisha kwamba una deliver kazi nzuri lakini pia unapata kipato cha kuweza kubadilisha maisha na kuweza kuenjoy karia ambayo unaifanyia kazi Yes, lakini kabla ya kufikia hatua ya kuchaji bei kubwa kadi unavyotaka, kuna mambo kama mawili nataka tuyazungumze kwa undani, ndipo uweze kupata picha halisi namna gani sasa unatakiwa kuchaji kwenye huduma zako ambazo unatoa. Kwanza kabisa lazima uelewe kwamba creative design ni industry ambayo ni pana sana na ina vitu vingi sana ambavyo vinakava e, unaweza ukachagua kwa kufanya brand identity kwa maana unafanya logo pamoja na zile element zote ambazo ziko uh, ni component kwenye brand identity unaweza ukachagua kufanya posters za event tofauti tofauti kama ni matukio ya charity campaign matukio mbalimbali mbali music na nini na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo lazima uchague niche mojawapo ya kuweza kufanya kazi kwa sababu huwezi kuwa designer ambao unafanya kila kitu lazima uchague sehemu moja kwamba bwana mimi nataka niwe noma kwenye swala la packaging kuna a lot of product ambazo kila siku watu wanagundua au wanazianzisha kwa hiyo wewe kama utatumia opportunity hiyo vizuri basi unaweza ukasema kwamba mimi kazi yangu kubwa itakuwa ni kudesign package tu kwa ajili ya bidhaa na kuzi na kufanya uh, visualization kwao hiyo ndio itakuwa sehemu ya kwako kuweza kujidai na kuweza kutengeneza kitu kizuri kwa hiyo baada ya kuchagua niche kwamba bwana mimi nataka nifanye kazi kama designer kwenye kipengele fulani au kwenye kitu fulani basi sasa unaweza kudevelop skills kubwa na ujuzi mkubwa kwenye hicho kipengele na kujifunza business wise namna gani ya kuifanya hiyo karia au uh, kategori ulioichagua kuifanya kama biashara ili uweze kulipa vizuri apparently wakati hayo yote yanafanyika kuna jambo la pili ambalo ni la msingi sana lazima uweze kutengeneza portfolio yes ili uwe confident uwe na uwezo uh, wa kuwa na uhuru na, na kujiamini zaidi kukaa na mteja na kujadili naye na kupanga bei unayotaka lazima uweze kuwa na kazi nzuri za kushowcase yes sasa hapo ndo swala la portfolio linapokuja kuwa muhimu kwa lazima utengeneze bunch of works ambazo ulishawahi kufanya huko nyuma na kuna wakati unaweza ukawa ulishawahi kufanya hizo kazi bure kabisa so haina maana kwamba zile kazi ulifanya bure ulifanya kwa kutengeneza portfolio ambayo itakusaidia wewe kuweza kuprice high as you can ili uweze kutengeneza kipato kikubwa katika karia na uweze kudevelopu au kutengeneza kitu kizuri ambacho kita add value kwa mteja wako so ukishakamilisha hayo mambo mawili ambayo ni muhimu kwa maana ya kwamba umeshachagua niche ya kwamba mimi nataka niwe noma niwe specialize kwenye masuala ya packaging au ni specialize kwenye masuala ya book cover mimi book cover yote ni noma nitajua namna ya kuifanya book cover peke yake wewe kama biashara yangu nitajua namna ya kuifanya brand identity wewe kama ndo sehemu mimi ya kuweza kudevelop au kutengeneza kipato basi sasa ndo nakuja kuangalia swala la pili la kutengeneza portfolio ambalo ukisha master kutengeneza portfolio sasa ndo tunakuja kwenye sehemu yenyewe ya kuprice <laughs> ni sehemu ambayo ni interesting lakini by the way uh, kwa nchi zetu kidogo kama nchi ya tanzania ni ngumu sana kupata data kwa sababu mara nyingi namna ya kuchaji uh, unatakuwa uangalie watu wengine wanachaji vipi katika industry lakini changamoto iliyopo ni kwamba kuna watu wengi wanaficha kile ambacho wanachaji na wanakuwa sio wakweli eh, so kinachotokea ni kwamba kuna watu wengine wanachaji bei kubwa sana na kuna watu wengine wanachaji bei ndogo sana kwenye industry hivi kwa hiyo nitatumia kukueleza hii scenario kutumia data za nchi ambazo zimeendelea nchi kama marekani kwa data za miaka hivi karibuni inaonyesha kwamba designer au mtu anayehusika na masuala ya graphic design kipato chake kwa mwaka ni uh, almost dola elfu ambazo ni sawasawa na milioni mia moja uh, mpaka milioni mia hamsini hapo katikati kwa hiyo hicho ndio kipato cha designer kwa mwaka so hata wewe unaweza ukatumia reference kama hiyo kwamba bwana mimi of course ni ngumu kupata zaidi ya dola elfu sitini kwa mwaka kwa kulingana na nature ya kazi na wateja ambao tulionao kwao unaweza ukasema mimi ni designer huu ni mwaka wangu wa pili au mwaka wangu wa kwanza kuwepo kwenye industry so mimi nataka kwa mwaka nipate milioni ishirini yeah. so kwenye mi, au milioni 15 unasema labda kwa mwaka mimi nataka nitengeneze milioni 15 kwa sababu ndo naanza so wakati una charge sasa kwa sababu lazima uwe na malengo ya muda mrefu ya kiuchumi ambao unajiwekea wewe kama designer kwa sababu hiyo tayari ni biashara yako ni sehemu ya wewe unatengeneza kipato so ili mtu asiweze kuichukulia poa lazima uiwekee malengo ili hata unapoenda kudiscuss na mteja unajua unawezaje kumiti goals na zile plani ambazo umejiwekea wewe kiuchumi ili kuhakikisha kwamba unazifikia pale mwaka ambao ambapo unakuwa unaishi kwa unaweza ukasema bwana mimi kwa mwaka nataka nitengeneze milioni 15 so if that is the case kwenye milioni 15 nitafanya kazi I mean kwa unaigawa kwa 12 hiyo hiyo milioni 15 ukigawa kwa, kwa 12 unapata kama milioni moja na laki mbili na nusu hivi ambao unatakuwa unaitengeneza kwa mwezi kwa maana kila mwezi so milioni moja laki mbili na nusu kwa mwezi sasa unaanza kuitengenezea au kuikalkulate kwamba kwa siku thelathini nitakuwa nifanye kazi ngapi zenye thamani ya shilingi ngapi ili niweze kutengeneza hicho kipato kwa hiyo ni njia simple ambayo unaweza ukaitumia kuweza kuprice na kujua ni, ni, ni, ni namna gani naweza nikaprice kazi zangu ili mwisho wa siku niweze kufanya kazi vizuri na faida za kufanya kazi hivyo hiyo ni njia tu mojawapo kuna watu wana, wana, wana, wana njia nyingi za kuweza kuchaji kwao unajaribu kutengenezea mazingira uweze kuitemu kama sehemu ya wewe kutengenezea kipato na iwe sehemu ya malengo ya wewe kiuchumi kuweza kuifikia lakini kwenye masuala ya kuprice kwa mfano swala la logo, uh, la logo kama wewe hata kama wewe unaanza mimi nalikomendi mtu usichaji chini ya laki moja hata kama wewe ndo unaanza kabisa masuala ya logo lazima uwe serious usichaji chini ya laki moja lakini kwenye masuala ya posta at least hata kama mnaanza una deliver kazi nzuri kwenye portfolio yako isipungue elfu ishirini sio kitu kibaya lakini kadiri muda unavyoenda uh, kwa sababu unavyochaji lazima uchaji kulingana na value ya kwako kwa maana ya skills ulionayo, lakini pia na experience uliokuwa nayo kwa maana ya kazi ulizofanya. Hata mteja anaweza akasema wewe umefanya kazi wapi? Ukisema bwana, mimi nishafanya kazi na fulani na fulani, au kazi nilizo nazo ni hizi, basi value yako ndio inazidi kupanda. Kwa hiyo hata charges zako zinapanda time to time. Kwa kama mwaka wa kwanza umechaji logo 2020 basi mwaka unaofuata una double au unaongeza kiwango fulani, ili kuhakikisha kwamba unatengeneza kazi chache ambazo zinakuwa kazi nzuri na zinakusaidia itakusaidia wewe kufikia malengo ya kiuchumi ambayo umejiwekea kwa mwaka fulani. Kwa hiyo unaanza kuigawa sasa ile milioni moja na laki mbili. Je, kwamba kama mimi kwa, kwa, kwa mwezi mzima nitakuwa nitengeneze milioni moja laki mbili, je kwa, kwa, kwa siku moja nitakuwa nitengeneze kiasi gani? So unapopata kazi kwa client sasa ndo unaanza kuipigia hesabu, bwana, huyu anataka nimdesignie posta ishirini so zile posta ishirini unazipigia hesabu kuhakikisha kwamba je kama nitapata kazi ya posta stini labda eh, kwa mwezi mzima nitazidisaini kwa kwa, kwa shingapi shingapi kila posta ili niweze kufikia kiwango ambacho minataka ambacho ni milioni moja laki mbili kwa mwezi ili ninapofunga mwaka niwe nimeshapata milioni moja ay, eh, nimeshapata milioni kumi na tano kwa hiyo ni njia simple ambayo unaweza ukaitumia kwa kutengeneza malengo ya muda mrefu ili kuweza kuprisi uh, ah, bei zako au kutengeneza price list ambayo itakuwezesha wewe kufanya kazi nzuri na ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuvuka kiuchumi so ni muhimu kuweza kuzingatia hivyo kuna wengine wanachaji kwa lisaa kwamba mimi kwa lisali moja kama utaamua kunifungia kwenye chumba changu masaa kadhaa nikufanyie kazi yako basi nitakuchaji moja mbili tatu kwao hiyo ni fomula ambayo nimeweza kukupa inaweza kakusaidia wewe determine kwamba kwa mwaka unataka kutengeneza shilingi ngapi igawe kwa miezi kumi na mbili then kwa mwezi ujue unatengeneza kiasi gani ndipo ukipewa kazi na client uanze kujua kwamba nitatumia uh, muda gani na gharama zipi kuhakikisha nadeliva hii kazi na nitapeleka value gani kwa mteja na mimi nitabaki na kiwango gani cha pesa ili kuhakikisha kwamba maisha yanaenda na naenjoy karia kama sehemu ya kuniingizia kipato so nilikuwa na, napokea maswali mengi kuhusiana na hii kipengele so kama kuna chochote ambacho unahisi nitakuwa sijajibu niwekee maoni hapo sehemu ya comment lakini kama na chochote cha kushare kuhusiana na mambo ya kuprice na unataka tuweze kujumuika na kushare kwa pamoja basi usisite kuacha maoni naamini tutajifunza na kuweza kujumuika kwa pamoja lakini hakikisha kwamba unachaji bei kubwa kadi unavyoweza chaji high price as you can, kwa sababu career design haitakiwi kuchukuliwa poa. Kuna watu wengine wanachaji bei ambazo zinatia huruma kwa kweli na zinatia hasira, so ni lazima tukubaliane kwamba tunahitaji kubadilisha hii industry. So kama tunataka kubadilisha hii industry, lazima uanze kubadilika kutoka kwenye kujifunza, namna unavyojifunza, namna unavyo develop craft skill au technical, lakini pia lazima ujue kwamba kuna intellectual skills ambayo inakuwa applied katika haya maswala so ukishajua value ya nini ambacho unahitaji lakini pia hakikisha pia una deliver kazi nzuri ambayo itaendana na ile pesa ambayo unachukua kwa mteja kwa maana utadeliver value ambayo mteja atapata faida kwa kama unamtangazia mteja biashara hakikisha unatengeneza mazingira ya kumtengenezea kitu kizuri ambacho kitamletea faida ili next time aweze kukuhaya na asijutie ile pesa ambayo anakulipa wewe kama designer So bila shaka umeweza kujifunza na kuenjoy kupitia video ya siku ya leo. Usahau kusubscribe na kushare na mtu yoyote ambao unahisi anahitaji kujifunza kupitia ujuzi huu eh. Sina la ziada. See you next time.